החלטתי לשפר קצת את הגמישות וללכת לשיעורי יוגה. פניתי למכון קרוב שנקרא סופר יוגה. ש... ושאלתי כמה, כמה זה עולה. ענו לי שיש תוכנית בסיסית ותוכנית ניסיון. בתוכנית הניסיון אפשר להגיע לכל שיעור שרוצים וזה יעלה לך 12 דולר לשעה. אם ימצא חן בעיניך, אולי תרצה לרכוש כרטיס חבר. שעולה 20 דולר לחודש, שזה למעשה התוכנית הבסיסית. 20 לחודש, 20 דולר לחודש והנחה לכל שיעור. שיעור יעלה רק 8, 8 דולרים. נשמע מעניין, אך לא ידעתי להחליט באיזה תוכנית לבחור. כדי להתחיל, חשבתי שכדאי לי לדעת כמה אשלם. על פי מספר השיעורים שאני חושב לקחת. ולשם כך, נגדיר שני משתנים. נאמר ש-S זה מספר השיעורים בחודש. פגישות שאני משתתף בהן בחודש. שהחלטתי להשתתף בהן, ונאמר גם ש-C סך הכל העלות החודשית. כלומר, כל המחיר שאני משלם בחודש. אם משתנים אלה שקבעתי, בואו נחשב כמה אשלם בכל אחת מהתוכניות, בהתאם למספר השיעורים שאקח. נתחיל בתוכנית הניסיון, שנראית פשוטה יותר. והנה עמודה של עלות, בעצם אני אכתוב כאן את, את מספר השיעורים, מספר השיעורים והעלות שלי. אצייר כאן טבלה קטנה. טבלה קטנה עבור תוכנית ניסיון, וגם עבור אה, אם עושים טבלה עבור תוכנית אחת, נעשה גם עבור התוכנית השנייה, וכך נוכל להשוות ביניהן. בואו נעשה זאת גם עבור התוכנית הבסיסית, כך שיש לי מספר שיעורים שאשתתף בהם, וסך הכל העלות. בואו נחשוב. אם אני לא מתכוון, מתכוון להגיע בכלל, אני אחליט להגיע לאפס שיעורים. מה תהיה העלות בתוכנית הניסיון? ובכן, 12 דולר לשיעור כפול 0 שיעורים. לא אשלם דבר. העלות שלי תהיה 0. ומה במקרה של אותה השאלה בתוכנית השנייה? אני בתוכנית בסיסית, ולא מגיע לשיעור, לא מגיע לשיעורי יוגה כלל וכלל. כמה אצטרך לשלם? ובכן, 8 דולר לשיעור. לא הלכתי לשיעור, לכן לא אצטרך לשלם עבור השיעור, אך אצטרך לשלם מנוי חודשי של 20 דולר. גם אם לא הגעתי לשיעורים. זה לא נראה כמו עסקה טובה. אבל בואו נבחן מקרים אחרים. נאמר שאגיע לשיעור אחד. כשאגיע לשיעור אחד בתוכנית הניסיון, כמה אשלם? זה יעלה 12 דולר כפול 1, שיעור 1. אשלם 12 דולר. אותו מקרה בתוכנית הבסיסית, אם אשתתף בשיעור 1, נשלם 8 דולרים כפול 1, 8 דולר עבור השיעור הראשון, וגם תעריף חודשי, סך הכל לשלם 8 כפול 1 ועוד 20, כלומר 28 דולרים, שלם 28 דולר. ושוב, תוכנית הניסיון נראית טוב יותר, גם במקרה שאלך לשיעור 1. הסכום כאן הוא בדולרים. וגם פה המספר הוא 28 דולר. יכולתי להמשיך ואני ממליץ לכם לעשות זאת. ננסה עוד מקרה אחד כדי לקבל תחושה של המספרים. אם מגיע לשני שיעורים, כמה אשלם? בתוכנית הניסיון, 12 דולר כפול שני שיעורים, אשלם 24 דולר. ובתוכנית הבסיסית, לו אגיע לשתי פגישות, תנו לי לעבור לצהוב, אם אשתתף בשני שיעורים, 2 כפול 8 דולר הם 16 דולר, ובנוסף אותם 20 דולר עבור מנוי, זה יהיה 2 כפול 8, ועוד 20, שהם 16 ועוד 20, 36 דולר. אנחנו רואים שבמקרים שבדקנו כשהלך ל-0 ו-1 או לשני שיעורים, תוכנית הניסיון עדיפה. אבל אני רוצה למצוא באיזה נקודה תוכנית הניסיון נעשית יותר גרועה. לפני שנעשה זאת, נראה אם נוכל להציג את התוכניות בצורה אלגברית. כך נוכל להיות יותר מדויקים בתוצאות שלנו. אמרנו ש-S מספר השיעורים בחודש, ו-C סך הכל העלות החודשית. איך נוכל לבטא את תוכנית הניסיון כמשוואה? ובכן, נוכל לומר שהעלות הכוללת, סך, סך העלות החודשית לתוכנית הניסיון שכאן, הרשו לי לשרטט קו מקווקו כדי להפריד, ובכן כאן והקו עובר כאן, ובתוכנית הניסיון סך הכל העלות תהיה 12 אה, דולר לשיעור כפול מספר השיעורים. כלומר כפול S. כלומר, בתוכנית הניסיון אני יכול לומר שהעלות החודשית שלי שווה ל-12 דולר כפול מספר השיעורים. נעשה זאת גם עבור התוכנית השנייה, איך נוכל לבטא זאת כמשוואה במשוואה. ובכן, יש לנו העלות הכללית והיא שווה. ובכן, בלי קשר למה שנעשה, בכל חודש נשלם 20 דולר מנוי חודשי. בכל מקרה, נאלץ לשלם את אותם 20 דולר. זאת נקודת הפתיחה שלנו, ובהמשך נשלם 8 דולר לכל שיעור. לכן המשוואה תהיה 20 דולר ועוד 8 כפול מספר שיעורים. מעניין, נוכל לראות כשנציב כאן s שווה 0, כאשר s שווה 0 נקבל 8 כפול 0 ועוד 20 שהם 20. כאשר s שווה 1 נקבל 20 ועוד 8 כפול 1 שהם 28. כלומר לכל s או c המשוואה הזאת מתקיימת. וגם כאן. ואפשר לנסות עוד ועוד. מעניין לראות שהמשוואה הזאת מרכזת בתוכה את כל האפשרויות האלה. והמשוואה הזו מרכזת את כל האפשרויות האלה. בסרטונים הבאים ארצה למצוא איך להשתמש במשוואות כדי להבין יותר טוב איזה תוכנית עדיפה בשבילי.